O dereito a estas pensións neste país cumpre 100 anos. Pero é un dereito que temos que defender, porque xa hai algúns anos que o poder financiero tenta meter as súas zarpas nel, contando para elo coa colaboración dos distintos gobernos que se converteron así nos seus servos máis fiéis. Senón, Por iso, precisamente, porque queremos defender as nosas pensións, estamos novamente na rúa defendendo defendéndolas, porque goberne, quen goberne, as pensións defendense. As pensións se defenden, goberne quen goberne, as pensións se defenden. a continuación, Mercedes Lomba, de Ferrol Terra, leerá o manifesto. Empezo mal. Bos días a todos e todas. Oxe, 11 de marzo, hai 100 anos constituíuse en España o primeiro seguro social obrigatorio, o seguro de vellez ou retiro obreiro, que significaba a obrigatoriedade de afiliación e a cotización tripartita entre obreiros, patróns e administración. 11 anos antes constituirse o Instituto Nacional de Previsión para xestionar a Caixa de Pensión Central dos mutualistas voluntarios e difundir a idea das pensións de retiro. Este retiro obreiro que hoxe conmemoramos no seu centenario foi un dos primeiros pasos no noso país á seguridade social. Estivo ligado a un conflito durísimo que comezou en Barcelona, a folga da eléctrica a canadense, que terminou ocupando o exército as instalacións, nada menos que con un morto e 3.000 detidos no castelo de Montjuic. O movimento obreiro foi conquistando dereitos que mellorasen a vida de traballadores e traballadoras. Unhas conquistas gravadas a lume e sangue con moito sufrimento de moita xente que pasou penurias, cárcere e morte, porque os patróns en convivencia cos gobernos non permitían que se menoscabase os seus privilexios e grandes beneficios. O soa, a verdade e reprimiron con violencia a loita polos dereitos laborais. Así, un dos primeiros dereitos gañados foron o de asociación. E isto que hoxe nos parece, e isto, perdón, que hoxe nos parece tan básico, custou vidas. Pero ao final, a clase obreira púidose asociar e organizarse en sindicatos. Outro dereito que se conseguiu este mesmo ano de 1919 foi establecer a norma de non traballar máis de oito horas diarias. Oito horas de traballo oito de descanso e oito de conciliación, educación e disfrute. Oxe, xa no século XXI, a loita continúa entre os que teñen unha patria baseada no diñeiro e os negocios e os que temos como única patria a humanidade e os nosos dereitos. O noso movimento de pensionistas na coordinadora pola defensa do sistema público de pensións forma parte desa loita secular. A nosa forza é a razón, a unidade e o esforzo solidario e colectivo. Non defenderemos a un mundo que quere continuar coa existencia da escravitude e da servidume. Denunciamos o desmantelamento do Estado do Benestar fronte a uns servicios públicos universais e de calidade coa garantía do Estado. opóñense os que queren privatizalos, coa complicidade entre as grandes corporacións empresariais e financeiras. Por unha banda, e os partidos políticos de tingura neoliberal ou socioliberal por outro lado. En 1995 asinouse o Pacto de Toledo, que entrou en vigor en 1997. É do que se deriva o que nos está pasando agora, xa que estableceu a implantación legal dos plans de pensións de empresa e os plans privados ou de capitalización, con fortes reduccións fiscais. Deseñouse a separación de fontes de financiamento, impostos e cotizacións. Despois, aprobaron as reformas laborais de 2010 e 2012 coas que reduciron os salarios e os ingresos á Caixa da Seguridade Social. As reformas do 2011 e o 2013 conxelaron e baixaron as nosas pensións. É por iso que hoxe en día nos falan continuamente do déficit da Seguridade Social, porque os orzamentos xerais do Estado, vía impostos, están totalmente desvinculados da obrigación de achegar recursos complementarios ás pensións. É por iso que nos repite incansablemente que é insustentable para que admitamos o seu déficit e corramos a abrir plans de pensións privados. Non coa! personaxes do mundo da política e da economía xornalística, que nos di que hai que traballar máis e gañar menos, que a nosa vida laboral hace de alongar, porque vivimos máis e de morrendo. E non hai diñeiro para tanto pensionista, o que non hai é diñeiro para tanto chorro. nos deben os bancos 50.000 millóns de euros dos 61.000 que lles prestamos hai sete anos. E nos mentiron na cara dicindo que non nos costaría un duro. Mentireiros! Como dicía o poeta anarquista exiliado León Felipe, Durmíronos con todos los contos e sabemos todos los contos. E sabemos que o mantemento dos servicios públicos de calidade, ensino, pensións, sanidade, dependencia, vivenda, non é un problema de gastos, é unha cuestión de ingresos. E tamén sabemos que é unha cuestión de vontade política e que, nos, e que os pensionistas somos 9 millóns de votantes potenciais e ademais témonos organizado para sair á rúa e para sentarnos a dialogar cos gobernantes. como interlocutores sociales válidos sobre todas aquellas cuestiones que tengan que ver con ascensión. Este noso empeño por defender o sistema público de pensións fronte ás campañas de medo e incerteza creadas para favorecer os contratos de plans privados ou de seguros privados. Seguiremos denunciando a pobreza que padece este país, líder en desigualdade desigualdade que se reflicte sobre todo na brecha de xénero entre homes e mulleres, unha injustiza máis a combater. Do exemplo que dimos oito homes, as mulleres, oito homes, M, perdón, as mulleres. Do exemplo. Continuaremos na liña marcada polo movimento obreiro que hoxe, hai 100 anos, conseguiu arrancar un dereito fundamental, un seguro para a vellez, a viuvez e orfandade. buscado, se cadra, isto xa estaba buscado para despistar a imaxe que temos, vale? Por favor, deixade, deixade pasar o coche, deixade pasar o coche que non sei onde ten que pasar. Eh, por favor, escoitade. Escoitade. Mirade, compañeiras, compañeiros, imos continuar imos continuar co acto. Se vos parece ben, se vos parece ben, se vos parece ben, deixarnos que pase o vehículo e continuamos con o noso acto, que é o que viñamos aquí. Parece vos ben que deixemos pasar o vehículo, non? Así. compañeros, compañeras. Deixemos que paisó vehículo y continuemos con nuestro acto. Venga, continúe, Compañeros, vou seguir lendo o manifesto. Recordemos, neste importante día, Lei igual. Por favor, pensionistas, que somos gente de honor y gente honrada. Y pasivistas también, pacifistas. No entréis al juego que os están haciendo. Dejar pasar a ese vehículo, aunque no tiene por qué hacerlo. Estamos en una concentración autorizada. Dejarlo pasar, no le entréis al trapo a esta gente que intenta poner una nota negra en nuestro currículo. Somos trabajadores, no activistas, dejarlo pasar, dejarlo pasar. Achegámonos por eles a continuar a súa loita contra vento e marea para que nunca ocorra que as xeracións vindeiras teñan unha vida peor que as que lle precederon. Compañeiras, compañeiros, insistir, persistir, resistir, non atención, deféndense. A pesar de, a pesar desta tranco que tivemos, imos seguir co acto. Nestas datas estamos a escoitar por parte dos políticos cesan da cor que cesan que subiron as pensións acabaron co paro, coa pobreza e coa precariedade. Igualaron os dereitos ás mulleres cos homes e moitas promesas máis. Sentímonos moi, pero que moi felices, pero esta felicidade durou dous ou tres minutos. De contado, caímos na conta de que temos próximas unhas eleccións. E xa sabemos o que fan eles coas promesas cando chegan ao poder. Por eso estamos aquí. Agora, Guillermo Fontán, presidente de Movepen, seguirá dicindonos unhas palabras.